Всего 7 дней. Open Ocean Finance. Пул 5000 долларов. Поехали. Доброго времени суток, мои дорогие подписчики, также мои дорогие зрители. Как всегда, рад вас приветствовать у себя на канале Моряки Криптовалютчики. Если не подписаны, обязательно подписывайтесь, нажимайте колокольчик, также подписывайтесь на группу и канал. И сегодня вот начался конкурс от Open Ocean Finance. Призовой фонд 5000 долларов. А, значит, спонсорами также являются AXC. А с-98, ДП, Дега, ПОЦ и ООЕ. Значит, сейчас э, я вас ознакомлю э, с, правилами этого конкурса. Значит, призовой фонд 7 разных токенов DeFi на 5000 долларов. Э, конкурс продлится с 14.00 13 августа, то есть сегодня, до 14.00 20 августа по всемирному времени. Как принять участие? Торговать, по крайней мере, два из следующих. То есть вам нужно будет сделать несколько транзакций на общую сумму 100 э, либо 200 долларов. Ваш объем торгов во время кампании превысит 100 долларов, вы попадете в список. Из этого списка будет выбрано 50 счастливых победителей, которые получат мастери боксы по 30 долларов. Напоминаю, что мастер боксы, если их всего 50 и 30, а, то есть всего их будет не так много, 120 штук. Эта цена, скажем так, условная. Они могут стоить как 5 долларов, так и 200, поэтому тут такое. И а, те, кто превысит объем в 200 долларов США, получат 70 победителей, получат э, Master Ocean Box на сумму 50 долларов. Еще раз напоминаю правила. вы должны сделать торги на токены вот этих на вот этих токенах. То есть любую пару, тут вы увидите ниже описание, что вы можете сделать э, как BUSDT купить, допустим, любую из этих монет, так и там за Open Ocean купить какую-то тоже из этих монет. Напоминаю, вы должны купить как минимум, сделать сделки как минимум на двух монетах из тех, которые представлены в списке. Под видео я вам оставлю ссылочку на сам проект OpenOcean. Здесь вы можете как на полноценной бирже торговать, так и на обычной свапалке в Go Classic. А, значит, Теперь по мастербоксам. Они будут распакованы через 7 дней, через 2 дня и через день откроется таинственный океан. А, значит, здесь уже в дальнейшем будут правила. Вы перейдете вот по этой ссылочке. Будет вторая ссылочка под видео с правилами. И сможете открыть свой мастербокс. Значит, а, Естественно, это все я опубликую у себя на телеграм-канале и в телеграм-группе, когда это соревнование закончится и когда выкатят победители. Поэтому еще раз напоминаю, подписывайтесь на мой канал и обязательно принимайте участие в этом всем участие. А также вы сможете здесь ниже в статье ознакомиться о каждом проекте-спонсоре, который принимает участие в этой лотерее. Вот такое вот видео. Я считаю, что каждый из вас должен принять участие, потому что если вы просто сделаете торги туда-назад, много вы точно не потеряете. В принципе, все. Спасибо вам огромное за внимание и до связи, до следующей монетки.